хорошо проходит ночь, я снова жду, когда ты придешь. В мире, где не слышно ни слова, проиграя дрожь. Ты придешь ко мне лучистым утром, чтобы остаться навсегда. Засияет и зажжется в небе снова настоящая звезда, а мне нужна лишь малость. тишина Зазвенела тишина, чуть слышно ветра прошумит волна Лодка заплывет на север Ты ж ко мне лучистым утром жду, когда придешь ко мне. Загляну в твои глаза, о чудо, и останусь на земле, а мне нужна лишь малость. слов. песню. Она достаточно свеженькая. А, я еще хотела сказать, что э, если даже наступит карантин, все равно жизнь будет продолжаться. 5 <laughs> октября у меня день рождения, я решила его отмечать в очень узком кругу э, своих э, детей, хотя это не очень узкий круг. <laughs> друзей. Да, но я хочу устроить э, такую трансляцию, так что заходите на мою страницу, будет, э, мне кажется, <laughs> весело. Мы устроим некое там веселье с конкурсами, и, ну, в общем, это будет такой вот экшен. С подарками. Да, <laughs> можно с подарков, можно без подарков. Но на самом деле я собираю на два альбома. Э, ну, как бы... время, да-да-да, все, короче, про деньги мы здесь не говорим. Нет, просто 5 числа трансляция, там все. Мы же альбом как пишем? На диктофон. Взаимно и больше нечего. говорит, если в зале присутствуют красивые люди, то значит э, концерт действительно удачный. <laughs> Спасибо.